падари азиз мехоҳад рақси зебои бадахшониро барои мову шумо иҷро кунад мо ба санаи ҳунар акаи саломатшоро даъват мекунем барои иҷрои рақси бадахшонӣ ҳам чи аҷаб нозанин мерасад бо асри само ҳар сари зин мерасад бо ҳам аз муҳаммади огарӣ дар хор